Доброе утро! Сегодня 20 сентября 2017 года. Погода в городе Ленске. Температура воздуха около минус 4 градусов. С вами была Елена Валерьянина и реалити-шоу «Я красавчик».